एवरीबडी दिस इज ब्रजेश और आप देख रहे हैं सी ए बी एन क्या आप जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के यहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सर्च करता है और उस समय उसके पास अनअकाउंटेड गोल्ड ज्वेलरी मिलती है तो कितनी gold jewellery income tax department seize नहीं कर सकता है यानी कि डिपार्टमेंट उसको छोड़ देगा कमेंट करके बताइए मैं आज आपसे उस लिमिट के बारे में डिस्कस करूंगा जिस लिमिट तक इनकम टैक्स सर्च के दौरान किसी व्यक्ति के यहां पाया गया gold jewellery income tax department seize नहीं कर सकता है तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए चैनल आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आगे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट आपको टाइमली मिलते रहें you can hold without limit gold jewellery और ornaments provided you can explain the source of income for investment in that gold or jewelry. However, there are separate limits for men and women for unaccounted gold and jewelry which they can keep at home हालांकि अनअकाउंटेड गोल्ड एंड ज्वेलरी के लिए मैन एंड वीमेन के लिए अलग अलग सीमाएं हैं जो कि वो घर पर रख सकते हैं एज पर CBDT circular dated first December 2016 there is no limit on holding of gold jewellery और ornaments by anybody provided they have reasonable justification regarding its source of income from where it is acquired or purchased as per CBDT, jewelry and ornaments to the extent of 500 grams for married lady and 250 grams for unmarried lady and 100 grams for male will not be seized during income tax rate even if it does not match with disclosed income of an individual. CBDT ने क्लैरिफाइड किया कि आईटी रेट के दौरान विवाहित महिला दैट इज मैरिड लेडी के लिए 500 ग्राम अविवाहित महिला दैट इज अनमैरिड लेडी के लिए 250 ग्राम्स और पुरुष के लिए 100 ग्राम तक के आभूषण जब या सीज नहीं किए जाएंगे भले ही वो उस व्यक्ति की घोषित आय से मेल नहीं खाते हैं CBDT instruction applies only to gold jewellery and not to gold in any other form or jewellery of other nature like diamond jewelry, precious stones. This is very important to note by everybody. CBDT का ये निर्देश केवल सोने के आभूषणों पर लागू होता है ना कि किसी अन्य रूप में सोने पर या अन्य प्रकृति के आभूषण जैसे हीरे के आभूषण कीमती पत्थरों पर यह आपके लिए ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण है ID officials may seize any gold coins, gold bars, and non-gold jewelry found during raids, even if weight of the same is within specified limits which I have just discussed with you unless you are able to establish source of acquisition of the same that is how you have acquired that ID अधिकारियों द्वारा छापे के दौरान पाए गए किसी भी सोने के सिक्के सोने की छड़े और गैर सोने के आभूषणों को जब्त किया जा सकता है भले ही उनका वजन निर्देशित सीमा जो मैंने अभी आपसे डिस्कस की है विद इन स्पेसिफाइड लिमिट तो जब तक कि आप उसके अधिग्रहण के स्रोत सोर्स ऑफ एक्विजिशन को एस्टेब्लिश करने में सक्षम या एबल नहीं होते हैं कमेंट करके बताइए कि गोल्ड ऑर्नामेंट की ये लिमिट्स आपको पहले से पता थी या नहीं और ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल होगा तो उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो लाइक का सिग्नल जरूर दीजिएगा आपको लगता है कि ये इंफॉर्मेशन किसी और के काम आ सकती है तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए इसी तरह के वेरियस कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स मैं सिंप्लीफाई करता हूं अपने YouTube channel C A B N फोवेंट्री पर तो दोस्तों हम और आप मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ एक और नए वीडियो में तब तक के लिए अपनी हेल्थ का और अपनी वेल्थ का अच्छे से ख्याल रखिए बाय